Uh! Uh! oh, maknya selalu protek hmm? Hmm? Ganun Pukul, pukul, pukul takut jadi takut cari jadi emang cari jadi emang jadi masuk nyimaknya nyimaknya eh! mimi mimi mimi